Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer pas mal d'astuces pour jouer des accords de passage lorsque vous accompagnez en jazz manouche et que vous faites la pompe. Avant de vous donner des conseils précis pour faire ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la base de l'accompagnement en jazz manouche, donc la pompe, c'est de faire entendre la pulsation, clairement, donc de ne pas accélérer pas ralentir, d'avoir un bon son, et si possible, d'avoir un bon swing, d'amener une, énergie plutôt dansante, on va dire, hein, parce que c'est ce style de musique, c'est ça, euh, au morceau que vous accompagnez. Si ça, c'est pas présent, vous pourrez jouer des accords de passage, très bien trouvés, ça ne marchera pas. Donc c'est la base, et si, si quand vous jouez, vous faites la pompe, ça swing pas, et que les solistes sont pas confortables, que vous faites trop d'accords de passage aussi, peut-être que vous faites trop de variations, ça ne pourra pas fonctionner. Donc ça, c'est un prérequis, on va dire, à tout ce qu'on on va, va voir. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Euh, il y a différents procédés qu'on utilise couramment pour faire justement ces accords de passage. Ce sont des accords, si je suis en si bémol par exemple, ça ce sont des accords de passage. Ou alors, euh, ça aussi c'est un accord si un accord pas très important, parenthèse, on pourrait dire qu'il est là pour embellir euh, l'accord principal qui ici est un si bémol 6. Donc je vais vous donner quelques procédés très souvent utilisés. Le premier procédé, c'est le renversement d'accord. Lorsqu'on est par exemple sur un si bémol majeur, gardons cet accord là pour illustrer les différentes idées, on peut le renverser comme ça. Il y a d'autres renversements possibles, on ne va pas forcément tous les voir c'est pas l'idée de cette vidéo, mais en tout cas, un qui est pas loin, c'est celui-là, et on va pouvoir l'utiliser pour varier le son. On peut aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même important, on peut varier euh, simplement en arrêtant de jouer le si bémol grave. Donc ça, en fait, on pourrait entendre un pa, euh, ta, ti, si je fais... Ça peut paraître un détail parce que visuellement, il n'y a quasiment aucune différence, sauf qu'au niveau du son, il y a une différence. Et lorsqu'on joue par exemple un, un reset, on va dire, ici, là c'est déjà plus flagrant. J'alterne le Ré et le La. Donc c'est quelque chose qui se, qui se fait très souvent. Donc la première idée, c'est les renversements d'accord qu'on peut utiliser pour les accords de passage. Ensuite, il y a le degré 5. Donc le degré 5 de l'accord qui est en train d'être joué. Là, en l'occurrence, c'est un facette. C'est le degré 5 de si bémol majeur. Qu'on peut utiliser évidemment en renversé. Comme ça. On peut même faire passe par le degré 5 et j'arrive sur un des renversements de l'accord. Ça, c'est le même accord que celui-là. Hein. On peut utiliser, donc ça c'était un deuxième procédé, le degré 5, la dominante on appelle ça. On peut utiliser le degré 1 diminué, donc l'accord sur lequel on est, on peut jouer diminué. Si bémol diminué, si bémol 6. Il y en a aussi un ici, qui résout bien là-dessus. Et on a un ici aussi, qui résout bien sur celui-là. Tout ça, ce sont des si bémol diminué, si bémol majeur. Un des enchaînements d'accords très courants d'ailleurs, c'est justement le 1, le 5, le 1 diminué et le 1, qu'on fait aussi dans l'autre sens. Ça, j'en parle dans pas mal de vidéos, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà joué sur le standard I can give you anything but love. I can give you anything but love. En sol majeur. Et le dernier procédé qui est très utilisé, j'ai essayé de choisir les procédés les plus utilisés selon moi, mais j'en ai peut-être oublié. C'est le chromatisme d'accord. Donc très facile à faire. On précède l'accord sur lequel on est par un accord à demi-ton plus grave. Ça peut aussi être un accord à demi-ton plus aigu. Donc ce que vous pouvez déjà faire, c'est vous entraîner à placer ces accords de passage et pas les placer n'importe où. On va pas commencer par un degré 5. On essaie de les placer en général sur les quatrièmes temps d'une mesure, ou pourquoi pas les troisième et quatrième temps d'une mesure. Et on va le faire plus volontiers, par exemple, toutes les deux mesures. Exemple. 1, 2, 3, 4. Là, je l'ai fait sur les troisième et quatrième temps de la deuxième mesure. ce que je suis en train de jouer, c'est relevé, c'est disponible dans un document téléchargeable gratuitement, en un clic, dans la description de cette vidéo. Donc de toute façon, s'il y a quelque chose qui vous a échappé, n'hésitez pas à aller voir dans les documents. Petite parenthèse, la guitare que j'utilise n'est pas la même guitare que d'habitude. D'habitude, j'utilise plutôt une Dupont. Euh, et là, c'est une euh, Morgan Briand, donc c'est un luthier Morgan Briand qui, euh, qui est sur Paris et qui a fait cette guitare, qui est ma guitare, que j'aime beaucoup, en particulier pour le son qu'elle a lorsque j'accompagne, lorsque je fais la pompe. Elle a un son, vous l'avez peut-être remarqué, qui est beaucoup plus euh, grave et présent euh, dans les, dans les fréquences basses. Et pour la pompe, c'est vraiment euh, important. <laughs> Alors que ma Dupont, elle a un son qui est moins présent dans les graves, du coup, j'utilise plutôt pour faire des solos. Je vais appliquer tout ça sur deux grilles, donc tous ces procédés qu'on vient de voir, les quatre procédés. Sweet Georgia Brown et blues en mineur, en sol mineur. Donc on commence par Sweet Georgia Brown. Et je vais prendre un tempo lent, comme ça vous aurez bien le temps de, de tout voir. 1, 2, et 1, 2, 3. sur le blues en mineur. Sol, 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait exprès de faire des accompagnements qui étaient plutôt chargés avec beaucoup d'accords de passage. Il n'empêche que normalement, si vous écoutez ces accompagnements, vous devez entendre la grille du morceau. Sinon, c'est que je me suis trompé, j'ai fait des accords de passage pas au bon moment, ou peut-être que j'ai trop chargé l'accompagnement. Tout est relevé. Donc téléchargez les relevés. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous regardez dans le relevé. Il y, a une, il aussi un cours vidéo intégral dans lequel je parle en détail de... C'est un cours qui s'intitule « La pompe, niveau avancé » dans lequel je parle en détail de plein de sujets qui tournent autour de l'accompagnement et notamment des accords de passage. Je parle beaucoup des renversements aussi. J'accompagne je, sur plein... Bon bref, c'est un cours qui dure une heure et demie, peut-être même plus. Donc je vous conseille d'aller voir euh, ce cours vidéo si ce sujet vous intéresse et que vous avez aimé cette vidéo. Mm. J'en profite aussi pour dire, vous ne savez peut-être pas, que j'ai sorti un CD il n'y a pas longtemps, un CD de composition en jazz manouche, avec le groupe qui s'intitule Paris Music Tales. Donc j'ai fait à peu près la moitié des compositions sur ce CD là, il y a 15 morceaux. C'est un CD que vous pouvez écouter sur Spotify, sur Deezer. Vous pouvez l'acheter sur Bandcamp aussi, vous pouvez le commander par envoi postal. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager l'information sur les réseaux sociaux, à, euh, m'envoyer un message aussi personnel pour me dire que, <laughs> que vous aimez bien un CD si c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris pas mal de choses avec les conseils euh, concernant les accords de passage. C'est un sujet quand même assez, euh, assez je trouve, intéressant et, et dont on, on, pose pas mal de questions sur ce sujet-là. Donc voilà, j'en ai fait une vidéo.